Carissimi, il Signore vi dia la pace. Una reliquia che ci accompagnerà verso la solennità dell'Immacolata è il velo della Madonna. Questo velo arriva qui per dono di Tommaso degli Orsini nel 1319. Si racconta che Tommaso degli Orsini, passato oltre mare nell'ultima crociata, aveva preso come prigioniero il pascià di Damasco Quest'ultimo, per poter scappare in vita e lascia, essere lasciato libero, gli offrì in dono il velo della Madonna preso da una chiesa di Gerusalemme. Tommaso degli Orsini lo portò con sé al suo ritorno. Però, a causa di una grave malattia, è stato ridotto in fin di vita. Non sapendo più cosa fare, pregò insieme alla sua famiglia San Francesco e guarì allora promesse di regalare proprio alla Chiesa che ospita il corpo del Santo il dono più prezioso che aveva, il velo della Madonna. Si racconta che San Giuseppe da Copertino, vissuto per molti anni qui al Sacro Convento, in una delle sue estasi aveva chiesto alla Madonna se questo è stato veramente il suo velo. E la Madonna gli rispose Credimi, figlio, quello è il mio velo e mi servì per avvolgere il bambino Gesù. Carissimi, questo velo ci ricorda una verità sempre attuale. La Madre di Dio ha preso l'umanità sotto la protezione del suo manto. Per questo oggi vogliamo rivolgerci a lei con questa preghiera. Sotto la tua protezione troviamo rifugio Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta, la Madonna vi protegga.